Wananchi wanadai kuwa kupitia sheria ndogo ndogo walizoweka wachimbaji wadogo wadogo wamekuwa wakitoa viroba vya mchanga wenye dhahabu kwa ajili ya maendeleo, lakini sasa waoni matokeo yake. Mpaka sasa ujenzi wa zahanati nao umekwama, lakini hakuna kikao chochote kile ambacho waliweza kutuondoa. Basi ikafikia hatua mwenyekiti mwenyewe akawaita wa mafundi akapandisha tofali, na walipopandisha tofali hakuweza kuzimwagilizia wa, na wale mafundi hawakuweza kulipwa wakaondoka kwenye saiti. Tukisha chimba tuna, tuna serikali inakuja inatoa mgao katika asilimia katika viroba mia tunatoa mrahaba viroba saba tunatoa viroba vya shamba tunatoa viroba vya ofisi. Ndani ya viroba vya ofisi kuna ofisi mbili pale, unanielewa? ndani ofisi pale inatakiwa ofisi ya, ya rashi na ofisi ya, ya serikali ya kijiji, na kile kinachopatikana kinavyotolewa hatunashindwa kujua kinatolewa katika asilimia vipi, na kikitolewa, je, kinaenda wapi na kinafanya nini? Kwa sababu rashi ilivyokuja ilishindwa, iliafikiana, tuliwapa miradi mitatu, zaanati mm, dispensary, wakachagua dispensary ili watu tukamilishie. Mpaka leo rashi inaisha na tunatoa hela za ofisi. Je, zinaenda wapi na zimefanya nini? Unaona kwamba rasilimali za wananchi zinavyonyanyasika, wananchi tunanyanyasika. Mwisho wa safari kwamba sisi tunafika sehemu, leo hii pato hili lililokuwepo hapa, mwisho wa siku watakaa watatuchangisha. Aidha, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Serengeti Kivuma Msangi anazungumzia juu ya sakata hilo, ambapo mwenyekiti anayetuhumiwa anakanusha juu ya tuhuma hizo na kudai kuwa taratibu zote zilifuatwa, kwa sababu ninachojua hela ya viroba inatolewa, inaenda pale, inakusanya, inaingia kwenye halmashauri ya Serengeti, unless kama wana utaratibu wao ambao mimi siujui, lakini utaratibu hizi zinazotoka pale zinaingia halmashauri ya Serengeti. Ujenzi ukiendelea, huwa taarifa zinakuwepo za mapato na matumizi, si ndio? Ingawaje hazijasomwa, lakini serikali ya kijiji zingine ilipitia na hakuna mtu aliyekula pesa hapa. Yani uchunguzi ukifanyika utakuwa unani yetu unasema ukumbu ulikuwa ni mkweli. Nikiripoti kutoka urani Serengeti mkoani Mara, Frank Cleophas, Star TV.